Oke, jumpa lagi bersama kita kali ini. Kalau kemarin kita naik turun gunung di anu lalu, Wan lalu, Manulalu, Watu Watunaribowo. Kali ini kita ke pantai. Kita ke pantai, apa? Pantai Boba, Boba Pasir Putih, oh. Nabara. Oke. Kali ini krunya lengkap, <laughs> orang rumah semuanya turun. Oke, kira-kira perjalanan satu jam ya dari sini. Ya, jadi uh, siang hari ini kita akan go to Boba. Itu ada di daerah pantai utaranya uh, di wilayah utara Kabupaten Ngada dan kita akan menuju ke Pasir Putih Boba rame-rame di jam segini panasnya menyengat guys. Jadi bagaimana keseruan kita? Ikuti terus. Oke, setelah melewati perjalanan yang cukup panjang, satu jam lebih dari Gelu, ini kita sampai dan turunannya sangat-sangat terjal sekali. Hati-hati, Dendra. Buka sendal, sih. Turunan ke pantai. Nah, di sana pantai pasir putih Boba. Hmm.